Mejillas rellenitas parrilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota Eres tú Eres especial, no lo ocultes, solo di sí, sí. Solo di sí, sí, sí. Mejillas rellenitas, barbilla con hoyuelo, labios rosados, lindos dientecitos, cabello rizado, muy justo, ojitos azules, encantadores. La mascota eres tú, eres especial, no lo ocultes, solo di sí, sí, solo di sí, sí. See.